这是我人生中最尴尬的时刻。一个小小的人儿正抱着我的大腿，哭着喊爹。路人纷纷议论：一丁点儿一个小娃娃哭这么厉害，被他爹骂了吧？我不是。你看，是他爹，肯定是他爹。你看这鼻子，一个模子里刻出来的。我一向泰山崩于前而色不变，此时却是一副手足无措的尴尬模样。此时一个声音传来：“南湛。”我转身望去，正是那朝思暮想之人，魏无羡脸上发自。